いうか、 <laughs> 普通の声量でいいですかね <laughs> もう普通の声量でいいですかね。おばあちゃん寝てたりするんですけど、違う部屋で <laughs> まあまあ近い部屋で寝てたりするんですけど、普通の声量で喋りますわ。This is 手のひらサイズですよね。これ、やばくないっすかやばいよね。俺の手のひれ、手がこのぐらいだからさ、マジで手のひらサイズなんだよね。 いんだわマジで口では伝えられないけどほんと可愛いんだわ <laughs> じゃあちょっとちょっかいちょっかいかけてみるかほらほらほらほらほらほら喉超鳴らしてんじゃんほらほらほら本当はまってもらいたかったんじゃねえのお前 超喉鳴らしたや今 <laughs> いや <laughs> いやもうちょっと噛んだりとか引っかいたりとか別にいいんだぞ <laughs> おれおれおれおれ俺俺俺俺俺俺俺俺 無反応はや しゃ。 一枠やりたいんであのコンティニューコイン持ってる方はちょっとお願いしたいです閲覧2名様うんまた声量声量元に戻しちゃったし赤字ですねまあコンティニューコイン投げてくれなくてもまた枠開き直しますのでまあいいんですけどどうせならね つなぎで1時間やりたいななんて思ったんで、ま、まあいいや。 <laughs> まあ、モグリンでも全然ね、いいんでコンテニューコイン投げちゃうとね、そう、誰が投げましたって分かっちゃうから。 で、こいつがね、成長するとね、今度はね、相手が生き物になってくんだよ。 <laughs> そう。虫の死体とかをね、 <laughs> 家に持ってきたりするんだよ。恐怖だよね <laughs> これ相手が生き物になっちゃうんだよな。弱肉強食の世界を見せつけられるっていういやーみたいな。見つけた時、ギャーみたいな。 本当に相手が生き物になんないことを願うけどさそう猫ってさやっぱ飼い主に見せるんだよ取ってこれたよっつって <laughs> やめろみたいな <laughs> やめてくれみたいなそんなそんな半分になった虫なんて見たくないみたいなで泣く泣くね ティッシュティッシュで処理するっていう生々しいよね <laughs> まあまだねあの俺が作った折り紙で住んでる時期はまだいいってことですよ <laughs> まだねまだ可愛さがあるってことですまあ まあ別に取り取りに来るようになってもまあ可愛いは可愛いんですけどね <laughs> 虫とか取りに来るようになっても可愛いは可愛いんですけどまあこういうのは相手にしてもらいたいなみたいな俺の作った折り紙ね <laughs> 折り紙を相手にしてもらいたいなみたいなねはいすいませんちょっといろいろごちゃごちゃってしちゃいました <laughs> なんかねちょっと電波ちょっと悪いっぽいんだよね あのなんかあれロークオリティ映像みたいなのがあるかなみたいな映像配信みたいなのあるかなみたいなことをやったらちょっとごちゃごちゃってなりました通知を打ちたいんだなえー、っとみーちゃんみーちゃんみーちゃんみーちゃん配信でいいかみーちゃんみーちゃん 配信おうがちゃかさんみーちゃん配信やっぱあぐらの上猫に人気なんだよな そう男の人のあぐらの上本当に人気どんな猫でもやってくるこれはあぐらの上に絶対寝るんだよねどんな猫でもやってくるグルーミング長いねあんた綺麗好きすぎ <laughs> まあいいけどね いいけど <laughs> 清潔感も必要だからね世の中 <laughs> 世の中ってまあ猫はどうなのか知らないけどさ <laughs> まあ綺麗な方がいいだろうねいや多分モテるようになるぞきっと超おしゃれ超グルーミングするやんあんた やーこれちょっとあれだな映像映像を MP4 に落として YouTube に投稿だなこれは可愛すぎるまあカット編集とか大変だろうけど頑張ろう超グルーミングしてる <laughs> どんだけ 寝るのかな寝はしないかな多分寝るもしかして俺のあぐらで <laughs> 俺のあぐらで寝ちゃうもしかしてえー、この角度で寝られるとね大変困るなぜかというとあの 俺の腕が疲れてくるんだよね。うん、